ditu mota guztietako dugu ekintzaren bat, ez bada ongi eginan, merezi dula kondenaren bat, zein kartzelaren propinan, baina kontziente balina zein den. Zigor baten eragina. Urriaren amabean bete ditzagun Bilbo eta Baionako kaleak. Konponbidearen eta elkarbizitzaren alde, orain presoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko eragiten duen mina. Zeinen moralak agintezaken, zer den zuzen, zer den Oh ta zerbait oker egiten duna. Zergatik bi aker, zergatik hartzen dugu persono, mendekuarekin plazer, gaizkile gisa definituak, Egin gozuna zeo zer Sartuko dugu kartzelan baina Kartzelan sartu eta zer <clears throat> Jabean gara zer gauza diren kartzelaren ondorena zein luze diren preso denaren sendiaren zat orena zer zentzu daukazi igor sistema zer hau zitegi gorenak zergatik dira zabaltzen zaiak, ateak kartzelarenak, bada itxita dauzkagulako, gure begiratu presoak, ahora los presos. Orain, ireslariak, los exiliados, orain presoak, orain etorkizuna. Ezkerrik asko.